二年生、バカは一人、ここの街の空見上げる。サボり学生、パジャマ着てる。夏休みが小に中大、地球で宇宙人なんてあだ名でも宇宙の待ち合わせ沈みはもっと 信してるかなと、接続してみると、みんなが叫ぶ中で、パチクリ見ているあなたがいたから、テレパシる気持ちが、電波が違くても、きっとね、何か掴んでくれる、あなたのことが好き。